čtvrtek 26.8 a tady s hlavním bikerem JKM koukáme na Emě, elektrárna Mělník, protože jsme vytáhli starý plán svést po úseku Lapský cyklostezky z horních počápel do Zelčína. Lebonec s hůlkama a smaží to strašnou rychlostí. A JK už zase jde do obrazu, takže je to v pořádku. Tady máme loď! Co to je tohle, tohle, jak se to vaří ta voda tady? To je přítok z elektrárny, asi chladící voda tohle. No tady se furt něco děje, to je dobrý. Tady jsou nějaký bajkeři a tady jedou na tom. Vosma s kormidelníkem. Tady jede křivinčí pachole. A na něj tady mává toto pachole samá pachovata, až kam dohlédneš, jak bedli v trávě. Jsou tady na břehu řeky Labe situována tato krásná, organicky tvarovaná pacholata. Dolní Beškovice, plavební komora, kostel tamhle na kopci, krasavec, to jsou labučky tři, ani nesyčej. A tady je JK The Killer.